हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स देखिए फॉर लूप के बारे में बात करेंगे और पाइथन में फॉर लूप किस किस तरीके से यूज होगा क्या क्या तरीके हो सकते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं सबको हम देखेंगे ठीक है ना तो सबसे पहले तो पाइथन की आईडी ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ से पाइथन की आईडी ओपन करने के लिए यहाँ पे टाइप करता हूँ और ये पाइथन की आईडी ओपन हो जाएगी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड कर रखना होगा और ये पाइथन की शेल है और यहाँ से जा करके आपको न्यू फाइल देनी है यहाँ पर कोडिंग करेंगे और जानेंगे कि पाइथन में लूप फॉर लूप कैसे यूज करेंगे तो यहां पर एक नेम नाम से मैं लिस्ट बना रहा हूं ठीक है ना लिख दिया ठीक है यहां पे लिख दिया राहुल लिख दिया ठीक है तो ये कुछ नाम हमने एंटर करवा दिए इसमें ठीक है अब हम क्या करेंगे ये जो नाम एंटर करवाया इसको अगर प्रिंट करवाना होगा तो सीधे भी आप प्रिंट करवा सकते हैं तरफ उसको शिफ्ट करना ये प्रिंट जो है इधर आएगा और अब F5 करेंगे ये रन हो जाएगा और ये पूरा ही आपको लिस्ट दिख रहा होगा ठीक है पहचान मैंने बताई दिया कि लिस्ट की पहचान या किसी भी डेटा टाइप की पहचान करनी हो तो यहाँ पे टाइप कीवर्ड का यूज आप कर सकते हैं तो ये टाइप कीवर्ड यूज करेंगे और ये बता देगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है ठीक है ना तो यहाँ पे देखिए फाइव किया अब देखिए ये बता दे रहा है कि ये लिस्ट डेटा टाइप है ठीक है लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें लूप का यूज करें अब लूप का क्या योगदान है इसमें इसमें बहुत कोई योगदान तो नहीं है लेकिन दिखा देता हूं कैसे यूज होगा ये देखिए ये फॉर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे ए इन अब ऊपर किस नाम से बनाया नेम नाम से तो यहाँ लिख देंगे name N A M E name लिख करके और यहाँ कॉलन लगा देंगे इंटेंडिंग यहाँ आती है ठीक है ना तो अब यहाँ पे प्रिंट लिख करके और यहाँ पे नेम आपको देना है ये नेम जैसे ही देंगे F5 करेंगे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाएगा देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से ये प्रिंट करवा के देगा तो यहाँ पे नेम ना लिख करके हम क्या करते हैं ये देखिए नेम लिख रहा हूं तो ये कुछ इस सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है ठीक है ना नेम लिखेंगे तो ये कुछ इस सीक्वेंस में प्रिंट करेगा अगर नेम ना लिखे तब क्या होगा नेम ना लिख करके हमने ए दिया था ये देखिए ये तो यहां पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट कर देगा ठीक है ना उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी इसके बाद आगे क्या करना है आपको आगे अगला वाला लुक अगला वाला स्टाइल समझते हैं ठीक है ना इसमें हम बात करेंगे एक रेंज नाम का जो डेटा टाइप होता है उसके भी बारे में ठीक है लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा और हम इसमें देखते हैं जहां पे लिखा मैंने फॉर ए इन अब यहां पर देखिए डबल डॉट कोट्स ओपन किया यहाँ पे लिख देता हूं अपना नाम S U R A J तो ये लिख दिया और ये लिखने के बाद यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे क्या प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ प्रिंट लिखा और यहाँ पे ए को प्रिंट करवा दिया ए को ठीक है फाइव करेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये इंटेंडिंग की एरर थोड़ी सी आ जाती है तो यहाँ पे आप कॉलन लगा लीजिए तो ये लिखा print P R I N T और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पे क्या दे देना है आपको ए दे देना है ए ही लिया था हमने तो ए दे दिया और यहाँ पे एफ फाइव करिए अब हो जाएगा ये तो देखिएगा तो ये अलग अलग लाइंस में ये प्रिंट करके दे देगा ठीक है ना ये एक तरीका है समझ में आई बात अब अगला क्या है अगला इसका स्टेप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि अगर किसी और स्टाइल में इसको प्रिंट कराना हो या रेंज के साथ रेंज अरेंज जो फंक्शन है उसका यूज करके करना हो तब क्या करेंगे तो जैसे मान लीजिए रेंज का यूज करना अरेंज समझ लीजिएगा बहुत काम का है देखिए लूप में हमेशा रेंज का यूज होता है तो यहाँ पे फॉर लूप लगाया और यहाँ पे लिखा a in range R A N G E ठीक है अरेंज लिख देने के बाद यहाँ पे अगर मैं सिक्स लिखता हूँ ठीक है तो यहाँ पे कैरेक्टर तो आपके सिक्स ही प्रिंट होंगे नंबर तो आपके सिक्स ही प्रिंट होंगे लेकिन ये स्टार्ट करेगा जीरो से और जाएगा कहां तक फाइव तक ठीक है ना तो यहां पे एंटर किया और एंटर करने के बाद यहां पे लिखेंगे प्रिंट और यहां पे दे दिया ए ठीक है फाइव किया ये देखिए ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा ठीक है ना तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी अगर मैं यहां पे सेवन कर देता हूं तो भी सेवन ही कैरेक्टर आएंगे लेकिन जीरो से सिक्स तक ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा जीरो से सिक्स तक आएंगे तो ये देखिए जीरो से सिक्स तक आ रहा है दूसरी कंडीशन तब शुरू हो जाती है जबकि रेंज का इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि यहां पर दो चीजें दे दी जाए जैसे मान लीजिए यहां पे दे दिया मैंने टू और यहां पे दे दिया एट तो अभी इस सिचुएशन में क्या आएगा इस सिचुएशन में क्या आएगा ये समझना है ध्यान दीजिएगा इस सिचुएशन में जो होगा वो आएगा आपका two three four five six seven seven तक प्रिंट हो जाएगा ये फाइव करता हूं ये देखिएगा ये ये देखिए डिफरेंस देखिए दो के बाद तीन आएगा चार आएगा पांच आएगा छह आएगा सात आएगा ठीक है सात तक ये प्रिंट करेगा ठीक है इसी तरीके से ये प्रिंट करता हुआ चलेगा उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी अब ये दो और आठ है तो दो के बाद तीन चार पांच छह सात आठ आठ तो नहीं आएगा ना रेंज तो एक माइनस करके देता है तो इसी तरीके से ये रेंज फंक्शन काम करेगा उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी अगला इसका देखते हैं अगला ठीक है ना तो यहां पर चेंजेस फिर करूंगा मैं चेंजेस क्या करूंगा यहां पे अब मैं क्या करता हूं दो comma two comma thirty two comma thirty comma three कर देते हैं थ्री तो ये थ्री कर दिया अब एक को प्रिंट करवाता हूं अब अब देखिए यहां पे टू के बाद फाइव आ रहा है two comma thirty comma three किया अच्छा ये बताइए दो और पांच के बीच में कितने का अंतर है तीन चार पांच तीन का अंतर है ना तीन का अंतर है फिर देखिए पांच और आठ के बीच में कितने का अंतर है तीन का अंतर है तो जो वहां लास्ट में दे देंगे वो उतने उतने के अंतर पे प्रिंट करेगा ठीक है ना जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे फोर हम दे देते तो ये फोर फोर के अंतराल पे प्रिंट करता तो देखिए ये अब दो के बाद छह आ गया तो तीन चार पांच छह चार का अंतर हो गया ना अगर मैं पांच दे देता हूं तो पांच पांच के अंतर पे प्रिंट करेगा तो ये देखिए ये पांच हो गया और देखिए ये पांच पांच के अंतर पे प्रिंट कर रहा है देखिए तीन चार पांच छह सात पांच पांच के अंतर पे प्रिंट करने लगा ना तो जो लास्ट में दे देंगे उसी हिसाब से प्रिंट करेगा उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हुई होंगी अब लास्ट में नेस्टिंग की बात देख लेते हैं लूप की नेस्टिंग करवानी है नेस्टिंग यानी कि लूप के अंदर लूप चलाना ठीक है तो वो कैसे पॉसिबल होगा तो यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ लाइक सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ colour C O L O U R एक लिस्ट बना लेता हूँ कलर के नाम से कलर इज इक्वल टू अब कलर का नाम क्या दे देंगे यहाँ रेड दे देते हैं यहाँ ग्रीन दे देते हैं यहाँ ब्लू दे देते हैं ठीक है इस तरह का कोई भी एक एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं ठीक है तो ये रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू दे दिया और इसको बंद कर दिया अब यहाँ पे एंटर करके नीचे आएंगे अब यहाँ पे बुक की बात कर लेते हैं तो हम कौन सा बुक पढ़ेंगे हम लोग यही प्रोग्रामिंग वाला बुक पढ़ेंगे कुछ समझेंगे बुझेंगे इसमें ठीक है ना तो यहाँ पे लिखा पाइथन तो ये पाइथन हो गया पाइथन को बंद कर दिया ऐसे क्लोज कर दिया ठीक है फिर कॉमा दिया यहाँ पे लिख देते हैं सी सी लैंग्वेज के बारे में आपको पता ही है फिर यहाँ लिख देते हैं सी प्लस प्लस ठीक है सी प्लस प्लस लिखने के बाद कॉमा देते हैं फिर यहाँ लिख देते हैं जा हो गया तीन ही दिया था तो तीन ही दे देते हैं ठीक है ना हो गया तीन ही दे, दे करके इसको बंद कर देंगे बंद कर दिया अब एंटर करके नीचे आते हैं यहाँ पे लूप लगाते हैं कौन सा लूप लगाएंगे फॉर लूप तो ये लिखा फॉर ए इन अब देखिएगा यहां पर मैं क्या दे दूंगा यहां पे दे दूंगा मैं ए इन कलर कलर दे दूंगा C O L O U R ये कलर दे दिया यहाँ कॉलन लगा करके एंटर कर दीजिएगा अब इसके अंदर एक और लूप अब देखिए यहां पे देता हूं फॉर देखिएगा बी इन अब देखिए यहां पे दूसरा वाला बुक दिया था ना तो ये बी डब्लू के बुक दे दिया ठीक है और फिर यहां कॉलर लगा करके एंटर कर दिया जैसे ही एंटर करेंगे नीचे आएगा ये और नीचे आने के बाद क्या करना है आपको इसको यहाँ पे इंटेंडिंग थोड़ा सा सही हो जाए ऐसा आपको करना है ठीक है तो ये हो गया है हमें लगता है और यहाँ प्रिंट करवा दीजिए ये लिखा प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद आपको करना क्या है सीधा सीधा इसको प्रिंट करवाना है यानी ए e कॉमा बी लिख देना है ठीक है यानी दोनों को प्रिंट करवाना चाहते हैं दोनों को एक साथ करना चाहते हैं ठीक है F5 किया एंटर किया तो आप देखेंगे कि यहां पर red Python red C red ये तो ये यहां पे आ रहा है ग्रीन पाइथन ग्रीन सी और ग्रीन सी प्लस प्लस और फिर देखिए सबके साथ ये नाम लग करके प्रिंट हो रहा है देख रहे हैं तो ये बहुत आसान है प्रोग्राम ठीक है तो देखिए सबके साथ ये लगेगा रेड पाइथन है रेड सी है इस तरीके से ये प्रिंट करेगा ठीक है उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी ठीक है अब इसमें मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पे लिस्ट में थोड़ा सा चेंजिंग क्या चेंजिंग करूंगा यहाँ पे इसको हटा देता हूँ ये हटा दिया ये जो लिस्ट बनी थी इसको हटा दिया ये इस तरीके से अब यहाँ पे लिखता हूँ one comma two comma three comma four ठीक है ये लिख दिया ये लिखने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए क्लोज करने के बाद इसमें भी कुछ चेंजेस क्या लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर लिखते हैं two comma three comma four ऐसे लिख देते हैं two comma three comma four comma five ये लिख दिया हमने अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे ना ये दोनों लूप ऐसे ही लगे रहने देंगे और यहां पर हम a इंटू बी का रिजल्ट प्रिंट कराएंगे a इंटू बी ठीक है ना ध्यान दीजिएगा अब यहां पर अगर मैं एफ फाइव करता हूं एंटर करता हूं तो ये देखिए ये एक एरर इसलिए आ गई चलिए हो गया तो यहां पे देखेंगे ना तो ये देखिए यहां पे पहले टू प्रिंट हुआ अब ये कैसे कैसे प्रिंटिंग हुई ध्यान दीजिएगा यहां पर a इंटू बी किया गया है a क्या है ए का मतलब है ए इन कलर कलर वाला तो कलर में वन इंटू टू क्या होगा टू होगा ना फिर देखिए वन इंटू थ्री थ्री होगा ना यहाँ पे देखिएगा थ्री आया है ठीक है फिर देखिए वन इंटू फोर फोर आया है आया है बिल्कुल आया है चलिए फिर यहाँ पे आते हैं वन इंटू फाइव तो ये वन इंटू फाइव फाइव आया है ना तो इसलिए ये फाइव आ गया ठीक है अब देखिएगा फाइव तक आ गए हम वन इंटू फाइव अब देखिएगा अब टू इंटू टू क्या होगा फोर होगा तो यहाँ पे नीचे क्या आया फोर आया फिर यहाँ पे देखिए टू इंटू थ्री तो दो तिया कितना होता है छह तो छह आया है फिर देखिए यहाँ थ्री इंटू फोर तीन चौको बारह तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ट्वेल्व आया है एक मिनट दो दूना चार दो तिया छह ये देखिए दो चौको आठ होगा तो यहाँ पे देखिए दो चौको आठ यहाँ पे एट प्रिंट हुआ है ना और फिर देखिए यहाँ पे दो बच्चे दस तो यहाँ पे दस भी प्रिंट हुआ है अब आ जाते हैं थ्री वाले पे तो दो तिया छह छह आया है यहाँ पे छह आया है चलिए आगे बढ़ते हैं दो तीन तरीके नौ होता है तो नाइन यहाँ पे आया हुआ है ठीक है अब फिर तीन चौको बारह होता है तो बारह यहाँ पे आ गया अब फिर देखिए यहाँ पे तीन पचे पंद्रह तो पंद्रह यहाँ पे आ गया अब देखिए चार गुना कितना होता है आठ तो यहाँ पे आठ आ गया ठीक है फिर यहाँ पे देखिए चार तिहाई बारह तो यहाँ पे बारह आ गया फिर देखिए यहाँ पे सोलह दिया गया है तो चार चौको कितना होता है चार है चार है दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए चार चौको सोलह ठीक है तो सोलह आ गया और फिर देखिए चार पचे बीस तो ये बीस भी आ गया तो इसी तरीके से ये प्रिंट करेगा ठीक है ना अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस और परफॉर्म करते हैं क्या चेंजेस करेंगे आइए देखते हैं समझिए इस चीज को समझ लीजिएगा तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी लूप में ठीक है अब देखिए अब यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं अगर मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर a माइनस बी कर देता हूं a माइनस बी अब यहां पर थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर मैं a माइनस बी कर देता हूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है आपको आए ठीक है ना ए माइनस बी करने से क्यों प्रॉब्लम आएगी उसको समझना जरूरी है ठीक है एक में से दो घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस वन आएगा पहले माइनस वन आएगा फिर एक में से तीन घटाएंगे तो क्या आएगा तो माइनस टू आएगा ठीक है ना एक में से तीन घटाएंगे तो माइनस टू आएगा अब देखते चलिए यहां पर ये देखिए ये एक में से दो घटेगा तो माइनस वन आएगा और एक में से तीन घटेगा तो क्या आएगा माइनस दो आएगा अब फिर एक में से चार घटेगा तो एक में से चार घटाएंगे तो यहां पर आएगा माइनस थ्री ठीक है ना फिर इसी तरीके से आगे देखिएगा एक में से पांच को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस फोर आएगा ऐसे ही करके आप चलेंगे ठीक है फिर देखिए फिर दो में से दो घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा दो में से दो घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा क्यों दो में से दो घटा रहे हैं यहाँ पे देखिए ये सिचुएशन देखिए ये दूसरे वाले से फिर इसके ठीक है ना और फिर दो में से तीन घटाएंगे तो क्या आएगा दो में से तीन घटाएंगे जाहिर सी बात है माइनस वन आएगा तो यहाँ पे जैसे ही आप दो में से तीन माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन इसी तरीके से सीक्वेंसिंग होगी ठीक है ना आगे और भी सीक्वेंसिंग होगी जब ये वाला जो लिस्ट है वो पूरा हो जाएगा जैसे दो वाला पूरा हो जाएगा तो फिर तीन वाला चलेगा फिर चार वाला चलेगा और एफ फाइव करेंगे तो ये देखिए प्रिंटिंग बिल्कुल उसी के मुताबिक हुई है मैंने क्या बताया था पहले माइनस वन फिर माइनस टू माइनस थ्री ठीक है फिर माइनस फोर फिर जीरो तो जीरो आ गया है ना इसी तरीके से ये चलेगा तो जब भी लूप की नेस्टिंग होती हो ना तो ऐसे ही आपको करना है ऐसे ही आपका प्रिंट होगा उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी डिवाइड करेंगे अगर यहाँ डिवाइड दे दिया जाए तो डिवाइड करके देख लीजिएगा ठीक है ना तो बहुत आसान है ठीक है ओके